Saluton uh, kai bonvenon alla uh, nia antau medito mia tago iam comencigis tre frue en uh, la universitato, kiel vi povas vidi, citio estas mia laborciambro. Kai mi volas tiri al vi penson kiu venas en mian capon hodiau. Shainas al mi che multai homoi tutte prifaifas la existon de la cuvime poco. Nome, ili condutas quasau nenio casis. Ili, shainas al mi similai al tiui homoi cui ancorau fidelis ie Francisco Josefo, la imperiestro de Austrio-Hungario, post la unua mon melito, ciam la imperio ne plu existis compreneble, cae facte mi conas iom da homoi tiel, tielai, to mia exemplo nesta stute in diru hazarda. Tion dirite. Ah. Chi homo ne acceptas la realon che afero i shangigis en la mondo radicale, draste, cae porcian. Cae cae afero i complemnibri restas, sed oni devas re pritaxi sian aron da prioritatoi alivorte fari novan stuparon, cio ne? Sed shainas che tio nestas universale acceptata et ne acceptita acceptata. Nu, ni daure cun meditu. Do, restu cun ni, cun meditu, cun ni Dankon. Saluton, cae bonvenon alia nova Zamenhof medito. Hodiau, mi volas legi cae mediti cun vi, sur caicae vortoi ciu venas el gazet articolo e la esperantisto en la iaro 1891. Cai temas pri metaforo ciu ne nur concernas esperanton. Mi legos el pagio cent quardec. Temas pri, um, diru, pri iugio de la nuna stato, ca in estas la frua epoco de Esperanto, 1891. Zamenhof diras la sequon, personoi povas fali. Se ilia piedoi el viando cae ostoi perdas la forton. Sed la ideo neniam falos, cae cie falis unu batalanto pli o mal pli frue. Sin trovos dec aliai pli fortai cae pli lertai. E finas la paragrafo. Tiel la paragrafon tiel Zamenhof. Sed la venonta paragrafo estas ec pli interesa. Mi fares cion cion mi povis. Mi tenis min tiel longe, kiel mi povis. Kai nun mi devas forigi, kai peni refortigi mia in piedoin. Kiui rifusas pli min porti. Passos quelca tempo miai vundoi sanigios, cae tiam, amicoi, vi de nove min vidos inter vi, en la vizzo de la plei energiai batalantoi. Mi esperas che mia for esto ne longe dauros. Do, mi ege shatas tiun ci el tiron. Char, veras che la ideo pluvivas la homoin, sed sen homoi la ideo ne povas vivi. Gi povas pluvivi, sed ne vivi. Kai Zamenhof donas tiun ci analogion, cion mi ege shatas, kai do pied irado cae disvolvigio de la fero. Cae do necessas havi forta in piedoi. Cae se la fortoi mancas, oni devas bremsi iomete, ec forigi, cae peni refortigi la piedoin, por postere veni cun ec pli da energio. Ni devas respecti tion. Ni ne estas super homoi, ni estas homoi. Cai mi pensas che, aparte en la covime poco, tiu ci consilo tre bon venas. Do, ien cio por hodio. Dankon pro via atento. Gis morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.